ممكن حط راسي عالمخدة تيجي أمي تحكي لي حكاية صنع خيالي يا حبيبي نني نني ديالي نني نني آه يا حبيبي quand je pose ma tête sur mon oreiller. Et puis maman assise à côté. Je rêve, je rêve tout ce qui me plaît. rêve, je des histoires fabriquées. i be